Hä, wer ist denn das? Ja, was geht ab? Hey! Ich hab schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, du ganz lang ist her. Bestimmt Jahre oder was? Was machst du auf einmal? Du, hier? ich wollte mal vorbeischauen und schauen, wie es dir so geht. Ja, wie geht's dir? eigentlich würde ich sagen, ja, mit der Freundin. Ja, okay, nice. Du, pass auf, wir fahren heute eine Party, haben überlegt, ob du äh, mitkommen äh, möchtest. Äh, nee, morgen Doktorarbeitabgabe. Doktorarbeitabgabe, schade, ganz schade. Ähm, aber jetzt, wo ich schon mal spontan da bin, ähm, die Jungs und ich haben gehört, dass du noch einen Graphit daheim hast. Und jetzt wäre schon sehr nice, wenn du uns das mal so mitgibst. Ne? Bis zum Feiern. Ja, dir das denn erzählt? Nein, wenn du weißt, doch, was Sache ist, ich hab's nicht Quelle. Schau mal her. Du, ich glaube, ich sehe es da hinten schon. Ne? Magst du mich einfach anpacken und wir gehen? Smoke weed every day. Das ist meine Philosophie. Aber, aber, Hast du keine Angst vor den negativen Effekten der Droge? Droge? Das ist doch keine Droge, das ist eine jahrtausendalte Heilpflanze. Zucker, das ist die schlimmste Droge. Leute, ihr müsst unbedingt mal Crack probieren. Es ist so unglaublich schön. Und ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Eine Droge mit so wenigen Nachteilen sollte man ins Grundwasser mischen. Yo Leute, schaut mal, was ich dabei habe. Bromo Dragonfly. Hm. Und dann für morgen noch zwei FTMM, was noch nicht im NPSG erfasst ist. Und dann habe ich noch die Kräutermischung Couchface. Mm. Hm. 1C LSD. Hypertrip 4AFK. 2 Milligramm Snacksmus. Hyperface. TTTPA. Oh, yo Leute. Kennt ihr schon die blauen Punisher-Pillen? Habe ich mir letzte Woche geknallt. Ah, die ballern so hart. 500 Milligramm mindestens! Strip deines Lebens! Ey, äh, das Teil, was wir vorhin von dir genommen haben, das irgendwie, das fühlt sich voll komisch an. Ist überhaupt MDMA drin? Natürlich, Leute. Das ist 1A Qualität. Es fühlt sich nur ein bisschen komisch an. Das ist ein Teil mit MDMA und LSD-Kern. Boah, Leute, ich glaube, ich spüre schon ein bisschen was. Laber nicht, wir haben die Pappe erst vor 60 Sekunden genommen. Die Wirkung ist mir gerade schon ein bisschen zu intensiv. Ich glaube, ich kann nicht mehr nehmen. Spürt mal mein Herz. Ich glaube, ich sterbe an einer Überdosis CBD. Oh, ruf den Krankenwagen! Wusstet ihr schon, dass Mango das High verstärkt? Ja, Mann! Wenn man zu Speed ein bisschen Schokopudding isst, dann hat man am nächsten Tag keinen Kater, glaubt's mir, Leute. Wenn man LSD auf die Augen legt, dann hat man viel krassere Optik. Geil, Leute. Ja, wirklich. Spürt ihr, spürt ihr die Energie? Die Energie vom Pilzgott. Psychedelika lassen uns lieben. Wir lieben uns. Wenn jeder mal auf der Welt einen, durchziehen würde, dann wäre Weltfrieden. Nur mit LSD können wir von dieser kapitalistischen Fassade von unserem System wegkommen. Nur mit LSD und Psychedelika. Wir lieben uns. Hey, hey, alles okay? Nein, nein, ich verstehe es nicht. Es gibt Kriege, warum? Warum, kann, warum gibt es Kriege? Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich bin woke. Boah, Digga, die Leute da hinten, die sehen, dass wir high sind, Mann. Wir sind ein Kilometer entfernt und laufen in die andere Richtung. Ja, stimmt. Fuck, das sind die Cops. Das machen die, um nicht aufzufallen. Das sind niemals die Cops. Ah, okay, stimmt. So würde nur das FBI vorgehen. Ja, Mann, lass die Teile schmeißen. Oh, halt, halt, halt, stopp. Wir müssen erst hier diese Vitamin- und Magnesiumtabletten nehmen und wenn das drei Stunden in unserem Körper ist, dann können wir es nehmen, wenn wir dann alle zwei Stunden diese Supplements hier nehmen. Drei Stunden sind vorbei, wir können endlich mal. Halt, halt, stopp, stopp, stopp, stopp. Wie viel wiegt ihr? 80. Okay, dann müssen wir erst schauen, wie viel wir auf Leben kommen. Also 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht minus 2 AB e, plus 2 CB. Ah, vielleicht nochmal durch 2, um nochmal sicher zu gehen. Lass dich mal abbiegen. Yo, Leute, scheiße, die Waage hat nur zwei Stellen nach dem Komma. Das ist viel zu riskant, wir können nicht oh, sehen. Was? Jo, Yo, CS Danny, was geht ab? Ja, ich habe vorher 500 mal X-Acid genascht, bin gerade auf dem Peak. Relativ angenehm, muss ich sagen. Ah, ich glaube, du willst mich veräppeln. Man sieht überhaupt nicht, dass du drauf bist oder so. Hm, weiß auch nicht. Ich habe vorhin noch 400 Milligramm MDMA dazu genommen. Vielleicht merkt man deshalb nicht, dass ich drauf bin. Hm. Keine Ahnung. Letztes Wochenende im Club habe ich drei Lines Ketamin gezogen und äh, war natürlich erstmal direkt im K-Hole. Da kommt eine Nutte rein und bedroht uns mit der Knarre. Die waren so auf Drogen, dass er mit seiner eigenen Schwester rumgemacht hat. Und dann stellt es sich heraus, dass unter dem Blumentopf noch drei Gramm Koks und etwas Dynamit versteckt war. Ich hätte niemals gedacht, dass die Lilliputaner so viel Ecstasy vertragen kann. Und wenn man PCP und Heroin mischt, entsteht ein echt weirder Rausch. Und ich habe vorher noch zu ihm so gesagt, auf Acid wirst du niemals das Auto fahren können. Ja, und ich bin von der Story so traumatisiert bis heute, dass ich nicht auf deren Beerdigung gehen konnte. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Gebt einen Like und abonniert diesen Kabal. Bevor ihr von diesem Video wegschaltet, schreibt mir die Antworten zu folgenden Fragen in die Kommentare. Welcher dieser Drogenkonsumenten seid ihr? Welche Arten von Drogenkonsumenten habe ich in diesem Video vergessen? Warum teilt ihr das Video nicht mit euren Drogenfreunden? Wie findet ihr es, dass dieses Video von Blackleaf unterstützt wurde, die seit diesem Video bekannteste Bongmarke der Welt, dessen Produkte ihr in meinem neuen Shop stuff3000.de erwerben könnt? Checkt die Kanäle von Joe's Easy Kitchen und Just Ketchup Animation aus, die bei diesem Video mitgespielt haben. Und in kurzer Zeit sollten auf meinem Kanal Tanz bei uns sein, wenn Outtakes und herausgeschnittenes Szenen hochgeladen werden. Abonniert diesen Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich gleich bei diesem Outtake-Video.